ಡೋನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಒಂದು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೊಬ್ರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೀ ಟು ಪೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ Rapido one B M W impression ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂತಿರೋರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಮಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಿರೋದು ಸೊ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಗಿಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ನು super super bike model brand ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಫೆಬ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗಾಡಿ ನಾನು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಹಳೆ ಗಾಡಿದು ಕೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ಏನು ಹತ್ತತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಆಫರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಚಾನ್ಸ್ನ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ತನಕ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತನಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋ ಫೈನ್ಗಳಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಇವರು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲು ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋಣ ಫೈನಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಗುರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಂತ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ so no financial collectings so ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೇನಾದ್ರು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ರೀಸನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಗಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಗುರು ಹಾಯ್ ಯಾರ ಬಿಡು ನೈನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಕೊನೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಳ್ಳಿ ಹತ್ರನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಯಾವುದೋ ಗಲ್ಲಿ ರೂಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗುರು ತಲೆಗೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಈ ಗಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಡ ಗಿಚ್ಚಡ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಧಗಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ bro like this only bro Kannada ಇಡೋನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಬ್ರೋ ನಾನೇನೋ ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿಯವರು ಜೇನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನೋ ಹಿಂದಿಯವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಓದೋಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡೋ ನೀವೇನು ಓದ್ತಿರೋದು like a uh, particular area. Hey bro, great. Congrats. So ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಿ ಯು ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಹ್ಞೂ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಾ ಹಾಂ ಡೈಲಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಾ ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಂ seriously bro literature topper bro ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ನೀ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗಲೀನೇ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ college bro Saint Joseph's okay ಇಲ್ಲನಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡು ಶಶಿನ್ಸ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡಿಯೋಣ ಶಶಿನ್ಸ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಳೋಣ ಬಾ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ನೀನು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲೋ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಪಾಪ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಈ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಡ ಕಾಸಿಸ್ಕೊಳೋದು ಪಾಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅವನೇನೋ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲೇ ಟಾಪರ್ ಅಂತೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೊ ಈ ಥರದವ್ರೆಲ್ಲ ಥರ ಕಾಸೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಬ್ರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು account holder as I told you Rapido ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ so let see some interesting categories ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲೋ ಜಕ್ಕೂರ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಾಗರೂ ಅಲ್ಲ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಸೊ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೇನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಈ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ಪಿಕಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಓ ಇವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಂ ದೂರ ಇರೋದಲ್ಲ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಿತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದೆ ಇವಾಗ ಈ ಜಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ದೇವ್ರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಓಕೆ ಸೊ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಯಲಂಕದ ಹತ್ರ ಅವರು ಜಕ್ಕೂರಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಟನ ಸೊ <sighs> ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ರಿಗೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಎಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ದ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರನೇ ಇವಾಗೇನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೆಗ್ದೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೇ ಥರ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೇ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹಾಂ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನು ಗಾಡಿ ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಇವರೇನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು <laughs> ನಾನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಾರ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಾಪಿಡೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಟೀಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಐವತ್ತಿದೆ ಗುರು ಸೀದಾ ಬೆಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡಟಿಕ್ಕಾಗೆ ಕೂತವ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಏನೋ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮೂರನೇ ಆರ್ಡ್ರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದು ಅವಾಗಲಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದೇನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ಕೊನೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೊರಟೆ ಹ್ಞೂ ಸಾಕು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೋ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ್ರೋ ಲೋಹಿತ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಕ್ಕೂರಿಂದ ನೀವು ಜಕ್ಕೂರಿಂದನಾ ನೀವು ಏನಂತಿದೆ ಸರ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಗುರು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗಾಡಿನ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಗಾಡಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯಮ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಗುರು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಂಗಿಂತ ಒಂದು ಪರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಜೀನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋರು ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ದೇವ್ರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈಕ್ವಲ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು basic model sir sport so ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೂಗಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ customer demand I am going on a camera full ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿದೆ ದೇವರನೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾ ಗುರು ಮುಂದೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೋ ಸ್ಪೀಡು ಇವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ ಇದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ನೀವು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ bro honest review honest rating ಕೊಡಬೇಕು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೀಸನ್ ಬ್ರೋ ಏನಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಾ okay so five star rating ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ರೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡಿ ನೀವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟು ರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಗುರು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಲ್ವ ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋಶೆಲ್ಲ ಉಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಏನೋ ಹೋಯ್ತು ಗುರು ಇದು ಆದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಸೊ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಇದೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಲಿ ಗುರು ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಬೇಡ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಗುರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಗಾಡಿ ನಂದು ನಾನು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನನಗದೆಲ್ಲ ಫೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಕು ಸೊ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಇದೇ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಿಂದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮನೇಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ದುಡಿತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಿಡುಗರು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿನೇ ತೊಗೊಳೋಣ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ <laughs> Yeah, my vehicle it's in service. Okay. So where is the drop area? Um, mm, Chantinagar. Huh? Chantinagar. Where is it? Um, mm. perhaps in Phoenix. Huh? Phoenix. In Mall. Yeah. That's it. Okay. So you're from where? Like which place? I'm from Bihar. Okay, we are studying here. So myself, Shashin. I'm studying in Presidency College. Uh, no, I'm in Ramaya College. Yeah. Which course did you take? Did you wear that clip? Your voice is not come. Did you wear that clip? Yeah, yeah. If I go speed, no, that helmet will fly away. I didn't get any other helmets. ಛೀ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಹಾರಿಂದ ಬಂದವಳೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಏನತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೈಡಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದು <laughs> ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಬಿಹಾರಿಂದ ಲವ್ ರೇಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀವೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡೋಣ How was the ride? Cool. Cool. Yeah. You're loving it? What? Are you liking it? Yeah, yeah, sure. So ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯ್ ಬೀಳೋ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹುರ್ಕೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚ ಆದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರು ಕೊನೆಗೂ ಬಂದೆ ಗುರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ವೆಚ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ರೈಟ್ ಶಾಲು great cool really enjoyed it thank you how much rating will you give for my writing full full thank you thank you so ಇವಳು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫೋನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಗೋಪುರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೋಪುರ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಾರಿ ಇವಳ್ದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಸೊ ಇವಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದಂತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಸೊ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ take care bye miss you guys bye